asalaamaaleykum mbokk yi àndal seen seen youtube daare alquran ñu leen di nuyu di leen ziyaara di leen bal xaq di leen baalu di ñaan yàlla boole ñu baal waaye tamit nangu ñu suñu koor jéggal suñuy bàkkaar defal ñu lépp loo xamante ni ñu sàkk lu mu suñu di leen wax déwénti baal leen ñu àq baal nañ leen yàlla boole ñu baal jéggal ñu suñuy xam nga ni depuis bi ñu koree ba tey dikkuñu nekkoon ci ay ngànt waaye ñu koy jéggal bu baax bu ko defee ñu dikk ak beneen dikkin loo xamante ni ñu bari sax ñu ngi ko doon laaj mi maanaam nan la def ba dugg ci njàngum saar yi ñu waxoon dañuy bàyyi ba ijji bi jeex waaye ijji bi day jël temps comme que nit mën nañ ko defal euh, bërëb boo xamante ni bërëbu ñi soxla njàngum saar yi bu ñu demee ci biir chaîne danañ ko fekk muy playlist boo xamante ni pour ñiy jàng saar ke suñu ko tax a ko ber à part ku képp koo xamante da lay yitteel wala ijji bi yëpp danañ ko ber benn rek defal ko numéro boppam bu ko defee nga bo fa duggee boo liiree dañ ko xàmme kon loolu moo ñu permettre tey di mën a ñëw ci tàmbali saar yi bu ko defee dañuy tàmbali ci saar yi ci suuf tey ñu war a jël suuratu naasi bu ko defee liñ koy wax liñ koy wax nga wax bu ko defee liñ koy wax ngay dégg buñ paree nga daal di koy waxal sa bopp bu ko defee ñu tàmbali liggéey bi di la demander bu dee abonné ko nga abonné ci chaîne bi yomb na foofu nga gis bouton bu ndaw boobu di bind s'abonner mom ngay bés teg ci bouton notification bi mooy tax vidéo bu ñu dugal nga mën ko jot teg ci bouton bi nga xam mooy j'aime bi mooy tax ñu xam ne bi ñu ngay rafet di la wax tamit bu dee ni gis nga ni am na solo te gis nga ku ko yittewoo na nga ko envoyé lien bi wala nga envoyé ko vidéo bi mu ñëw abonné ci chaîne bi di mën a jot si vidéo yi ndax lu baax def naan du doy bu ko defee ñëw ci saar bi tey ñuy am suuratul naasi moom makka la makka la wàcc boo déggee ñu naan makkiyatun makkiyat mak euh, madaniyatu wala makkiya makkiya boo ko déggee mooy makka madaniya mooy madina des fois nag mu am ay xilaaf muy ay wute yoo xam day am ci diggante saar yi fan la wàcc mais daal ñu dañuy tënku ci li téere bi bind muy makkiya naan suratun nasi makkiya makkiya dañ si taxaw gis nga yooyu ñu koy xel toujours makkiyatun wala makki en ah, tan yooyu daanaka wax ni jàng yu ñu uh, baal ma ci comme genre comme lañ leen jàngee léegi uh, li a dem découvrir maanaam njàng a lay مكية سورة الناس مكية زي تخو مكية تبعت بلينكين سدة سورة سورة الناس مكية ودفن قواتني بسم الله الرحمن الرحيم اسم زي بسم الله الرحمن Rahmanir Rahim ñu bañ ka eh, def jàngum eh, eh, jàngum mu bar moom maanaam bismillah rahman rahim rek jàll déedéet te baat bi boo koy wax da nga ko war a tudd mu leer jàng alquran balaa muy neex dëgg ngay tudd muy leer bi indi ha nga wax ha nga tudd ko leer sa yépp nga koy muy leer بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نيوتي بند بستوب قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب بالناس fi am na benn sew-sew bul wax xul avance xul avance beneen version la mooy beneen version bi ñun jànguñu boobu ñun bii la ñuy jàng ni version wars te bu dee xafs moom mooy wax xul avance donte am na yeneen version yi am tamit waaye ñaar yooyu moo gën a tënku ci Sénégal kon daan naan xula avance xula avance bi rabbin naas bi rabbin nas ben faté sidda yépp dañ koy jangalé moy tax jang mi di khul bi rabbin nas malikin nas malikin nas ba jëpp dañ ci taxaw am wax malikin nasi lolou deug la lu jaar yoon la waye fekk da ngay ba di boole nga war a taxaw ci baaj si li di sukkoon baaj maliki naas naas ilahi naas ilahi naas ilahi naas def naan tey kon mën a jëm ci bind bi ci kaw ñu jàng suratu naas ba ilaahi naas bu ko defee bu subaa bu ñëwee ñu àggale li stop bu ko defee ñu si ngeen dégg suratu naasi makkiya bismillahi rrahmani rrahim qul auzu bi rabbi nnaas ملك الناس إله الناس kon mbokk yi bëgg defee def naa ni vidéo tay bi loolu woon bëgg defee lépp loo xamante ni jub na si ñu xam ni suñu borom la lu si dëng ñu xam ni matatik doomu aadama la di leen dig daje ba beneen ak beneen vidéo incha allah rabbi bu ko defee ñu àggale li ci desoon di leen defee baax a baax ci bàyyi xel gi ak taaxirlu bi jërë ngeen jëf